Сюда, наверное, прыгнул. Evet. Kaybolacaksın ne? Korkun. Ama değil. Блядь, Дубай. А, Дубай да, должен, сба. Hadi hadi hadi hadi. Ja, sondern, sondern, sondern, No, no, no, no, no. Call up Alpha. Barras. <laughs> Eu moço. Gaslight! يا سعد طيب اصعد ويقعدون يلا صعدونا يا نقص J'ai très heavy. Hey! Ah! It's that one! You're crazy, guys. Das ist schon Papa, I do, I do, no, no, das war. Отойдите. Один, один, сон. Я, я. Я. Ей, ну понимай, да.